Этот уникальный концепт выполнен в форме национального сосуда Турсык и находится на побережье Каспийского моря в городе Актау. Архитектурный проект демонстрирует самобытность казахской культуры. Мы надеемся, что этот концепт найдет своего инвестора и станет жемчужиной побережья Каспия.